और क्या हुआ बहुत भूख लगी है दारू पी के मेरा पेट खाली हो गया चलो हम बंदोबस्त करते हैं तुम्हारे लिए चलो इधर लकड़ियाँ दिख रहे हैं चलो हम इसे जलाते हैं और पकाते हैं कुछ तो इधर नीचे आओ लकड़िया ओ लकड़ी पैरो तुमने बहुत पी है हम कुछ तो करते हैं खाने के लिए दो पत्थर लाओ पैरो पैरो जल्दी लाओ पत्थर हेलो पत्थर ओहो स्पैरो स्पैरो इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा बड़े लाओ पत्थर स्पैरो तुमने सस्ते में से बहुत किए जल्दी लाओ पत्थर ओह स्पैरो मुझे हाथ दो मैं ही चलता हूँ तुम्हारे साथ तुमने ब्लैक पैरल जात कहाँ पर भेजा था स्पैरो इधर इधर जल्दी चलना इधर तुम्हें कुत्ते खा जाएंगे मैं तुम्हें छड़ कर आता हूँ स्पैरो चलो चलो तुमने बहुत सस्ते ना सीखी है चलो मेरे साथ में तुम्हें छोड़ कर आता हूँ तुमने कुछ तो कमाल धमाल दिखा और क्या दिखाओ तुमने सस्ते सस्ते नहीं सीखी है इधर तो मीटर ही सो जाओ मैं तब तक खाने का इंतजाम करता हूँ ठीक से बैठो जल्दी बैठो नहीं तो मैं जाता हूँ तुम रुको इधर ही स्पैरो अरे स्पैरो स्पैरो कहाँ उतर गया स्पैरो लगता है भाग कर गया चलो मैं एक खाता हूँ बहुत ही है चलो कैप्टन जैक स्पैरो तो भाग गए <laughs> हमारे कैप्टन जैक स्पैरो तो भाग गए मुझे आमिर खान का कॉल आया था गजनी का तो हमारे कल की वीडियो में गजनीकांत आने वाला है तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर